вообще сами мы из Тюмени, но мы год назад улетели там в Таиланд, мы тут все бросили, я со своих двух работ ушла, он свое строительство бросил. Мы улетели в Таиланд сначала, там пожили, поработали, потом поехали на юг России, там потусовались. Мы приехали сюда буквально неделю назад. И хочу сказать вам, что вот за это время поменялось очень много. То есть мы начали работать стопроцентно удаленно, и настолько вообще другая голова. Представляете, если раньше мы носились по этим пробкам, там, надо бежать, бежать, бежать, вот состояние вот внутри чувствуешь, что что-то не так. Тебе надо бежать, что-то делать, да, как крысиные бега такие. Сейчас этого нет. Мы спокойно дома работаем, реально днем ходим в спортзал, там занимаемся, да, и нету вот этого, знаете, состояния, что тебе куда-то бежать надо. У тебя все с собой, у тебя вот с собой все и вот это, это реально, это вот, вот это чувство в душе, оно очень дорого стоит. Сейчас ни кнопки, вообще ничего не разбирают, вообще не прекрасно.